संसार में आके अरे नर्तन पाके संसार में आके अरे ये नर्तन पाके कोई किया है शुभ कामना संसार में आके अरे ये नर्तन पाके कोई है संसार कोई शुभ कर्म पहले जन्म में कमाया है मानव चोरा उसी कमाके हरे नर धन पाके जोड़ी उम्र कमाके हरे नर धन पाके कोई किया है शुभ कामना संसार में आके अरे ये नर धन पाके संसार में आके अरे नर्तन पाके कोई किया है शुभ काम संसार में कैसी सृष्टि सारी को रचाया है विधाता कैसी सारी सृष्टि को रचाया है कैसी खूबियों से काया नाम को सजाया है कैसी खूबियों से काया नाथ सिमरन किया जा किया सिमरन किया ना तूने जा किया ना नाम बोलता है सुख शाम ना संसार में आके हरे कर धन पाके संसार में आगे हरे कर धन पाके कोई किया है शुभ कामना संसार में आगे अरे गर्दन पागे कोई किया है शुभ कामना संसार

अरे नर पागे संसार में आगे अरे नर पागे कोई किया है शुभ कामना संसार में आगे अरे नर पागे संसार में आगे अरे चंदन पागे कोई किया है शुभ कामना संसारे प्रभु के भजन बिन पार कैसे जाएगा प्रभु के भजन के बिन पार कैसे जाएगा बीच मझधार में बीच मझधार में तू नाव ना डुबाएगा मोल चुरा के अरे ये गर्दन पाके मोल चुरा के अरे ये गर्दन पाके पहुंचेगा उसके तू धाम ना संसार में आके अरे नरतन पाके संसार में आके अरे नरतन पाके कोई किया शुभ कामना संसार में आके अरे नरतन पाके संसार में आके